Okay. Wir brauchen, äh, hier, habe ich. Kann man das lesen mit Kamera? Wartet, das sieht gut aus gegen yeah. das Islam, nee, das <laughs> Salamisierung des Abendbrots. Genau. Mundvoll. So geil. Das ist unglaublich, Leute,